dizer Meu xenobás, o Erzuí, daí Ilha Blue e seu carinho ქარიშ ხალს უშენოდეს სამყაროც რამეს აღნიშნავს ველოდებიცას თუ როდის მომცემს ნიშანს გიყურებდა შენი თვალები მთიშავს სიმშვიდესთან ბრძოლით ყველა გზა შენამდე მომიყვანს და გიპოვი თუ გინდა მიმაგდეს სადმე თუ არ ვიქნები სწორი მარამ ეს სულიგანდე სიმშვიდესთან ბრძოლით დამდავა მარტო მე მაინც დაგიცავ გავაჩერებ დროს და ცის წინაშე ვფიცავ შენ იქნები ბოლოდ შენ იქნები მხოლოდ შენ იქნები ბოლოდ და შენ იქნები მხოლოდ მე როცა კედლებს ვალად წავდი მუშტებს შენ ქვირო ამას აღარ დაუშვი მე რო კედლებს ვალად წავდი მუშტებს მე უშენობა იქ გელოდები მენატრები მე უშენობას ვებძვი და ირგლივი სევ ქარია ბულარში იქ გელოდები მენატრები შენი დანახვით აქ ვერ ვხვდებიან ჩემი გზობები რომ ისევ ენთებიან ჩენი თვალები ხომ აქვე ის გზებია სადა ჩენი გზობები რომ ეხვევია მაშინ დაინახავ თუ როგორ მიხვალ როცა დაგინახავდი დუფლის კაბაში ყველაზე ბედნიერი ვარ შენ რომ ემხავხარ შენი ღიმილი არაც მინდა ცხოვრებაში დამე დამე და ღამე მედაში ღამე ღამე ჩვენ ზეცას უმზე ღამე ღამე ჩვენ ხედავთ მთვარე არ ხუჭავთ მე შენობას ვერძვი და ირგლივი სევ კარია ბულვარში იქ გელოდები მე ნადრები